खड़ी है इस देश की एक एक महिला आज उनके साथ खड़ी है मैं ये कहने आई थी और ये बात मैंने उनसे भी कहा कही कि हम आपके साथ हैं हम यही कहने आए हैं आप अपने आप को अकेले न महसूस करें जो इनके साथ हुआ वो घोर अन्याय है जैसे मेरे भाई भाई ने कहा पहले एक अन्याय हुआ उसके बाद बार बार इन पर अन्याय थोपा गया बार बार इनको ह्यूमिलिएट किया गया है और इनको प्रताड़ित किया गया है चाहे प्रशासन के द्वारा पुलिस के द्वारा चाहे ये जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो हमारे धार्मिक रिवाज हैं उनको भी पूरा नहीं करने दिया आप सोच सकती हैं कि एक माँ के की क्या हालत होगी अगर उनकी बच्ची के साथ ऐसा हो और उसके बाद वो अपनी बच्ची का चेहरा भी नहीं देख पाए उसे घर भी नहीं ला पाए तो योगी आदित्यनाथ जी को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी और उनको ये समझना पड़ेगा कि जहाँ जहाँ ये अन्याय होगा हम वहाँ वहाँ पहुँच के उस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे और खड़े रहेंगे और जब तक न्याय नहीं होगा तो न वो हमें रोक सकते हैं और न कोई और हमें रोक पाएगा और आखिरी बात परिवार ने हमें यह भी कहा है कि इनको धमका कर इनसे कागज साइन करवाए गए हैं योगी जी को समझना चाहिए कि वो धमकाकर जो भी जो भी कागज साइन करवाना चाहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनके इस परिवार की आवाज को कोई नहीं शक्ति कोई शक्ति दुनिया की कोई शक्ति इनकी आवाज को नहीं दबा सकती योगी आदित्यनाथ जी को और बीजेपी के सब कार्यकर्ताओं को यह समझना पड़ेगा ये हिंदुस्तान की आवाज है ये एक परिवार की आवाज नहीं है ये हिंदुस्तान की हर नारी की आवाज है इसको दबाया कुचला नहीं जा सकता है धन्यवाद